भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में साधु संतों का जमावड़ा शुरू हो गया है कुल मिलाकर प्रज्ञा ठाकुर को टक्कर देने के लिए खड़े हुए दिग्विजय सिंह ने साधु संतों के साथ ही अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है उनके समर्थन में कंप्यूटर बाबा और अन्य संतों द्वारा रोड शो किया गया और रोड शो के दौरान विवाद की स्थिति भी बनी हुआ यह है कि जब रोड शो निकल रहा था तभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए गए कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति बनते देख पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों को रोका लेकिन इसी बीच बाद में मामला संभल